Bueno, hoy estoy aquí grabando mi blog porque quiero grabar mi blog así desde el suelo. Espero que os guste. ¡Ah, mi cabeza! Uh, uh. Bueno, eh, Ruche... ¿Tiene resaca? Bueno, que tiene resaca, ¿vale? Y... Es que se bebió una botella entera, tío. Una botella entera. Vosotros pensaréis que es poco, pero es que para él es una botella. Y Es así de pequeño. ¡Cállate! caso, es que él se bebió una botella entera. He dicho que te calles o te arranco la lengua. pensar que es poco, pero para él es mucho porque. Te arranco la lengua, ¿eh? Y él es así. El caso es que él bebió una botella entera cuando estaba. Tú lo has querido. Se fue Usaré mi fiesta de cojones. Sí, sí, de cojones. Flashback, literal. ¿Qué pasa, hermanos John? Bonitos sombreros. Hermanos Chin, os habéis depilado. ¿Y dónde está Leo? Se ha quedado frito. ¡Venga, cojones! ¡Vamos a celebrar esta gran fiesta! ¡Viva! Fin del flashback. ¡Qué asco! ja. Venga. Lengua. Ven a mí.